йоддун алюминий менен болгон аракеттенишүүсү силер билесиңерби суудагы катализатор боло алат алюминий менен йоддун аралашмасын даярдайбыз нормалдуу шартта бул аралашма туруктуу өзгөрбөйт бирок биз бир канча суу тамчыларын кошсок реакция ылдамдап жүрүп көп сандагы жылуулук бөлүнүп чыгуусу менен фарфор идиште күлгүн сыя түстөгү буу идиштин бетин каптап калат кол чабуулар